Mi chiamo Giorgia, sono di Genova e abito qui alla Tabacca, che è una casa nel bosco. È una progettazione in permacultura, quindi vuol dire che è una progettazione ecologica, che ha l'obiettivo proprio di creare insediamenti stabili, eh, umani, stabili e eh, sostenibili ha un approccio ecologico molto forte, ci sono dei principi per noi molto importanti che sono il recupero dei materiali, l'utilizzo di risorse locali, alcune materie prime come per esempio il nostro, il nostro legno, tecniche innovative, e eh, ecologiche e una, una, modalità anche di, di vendita eh, che parta dallo sviluppo di filiere sostenibili, e, incominciando proprio dalle famiglie vicino a noi, fino ad arrivare a, eh, alla vendita in piattaforme ecologiche eh, site sul, sul, territorio di Genova. L'agricoltura sinergica è un metodo di agricoltura naturale che ha l'obiettivo di mantenere la, la fertilità del suolo ehm, ispirandoci ai modelli eh, naturali. Eh, si viene a ricreare un orto rapporto permanente e a creare quindi un ecosistema. Ci sono dei principi fondamentali che sono il non utilizzo di sostanze chimiche, le consociazioni delle piante, la pacciamatura, cioè la copertura costante del terreno in modo tale che si vada a biodegradare e creare sostanza organica. E, mh, mm, ci si ispira quindi a un, dei modelli naturali, ci si ispira molto al, al bosco. In questo modo, attraverso l'utilizzo di questi principi, si ve, viene a creare eh, la sostanza organica necessaria per far crescere le piante forti e, e sane crediamo che questo processo, che è un processo anche partecipato, eh, debba passare attraverso il coinvolgimento dei giovani in modo tale da creare un modello che possa essere replicabile e soprattutto che crei degli immaginari possibili, dove le persone possano replicare anche quello che, che imparano qua. I popoli di tutto il mondo io chiedo di far sentire la propria voce, di sentirsi autorizzati di, di alzare la voce e di realizzare i propri sogni e le proprie idee e di costruire giorno per giorno eh, quell'ideale di mondo che ognuno di noi ha nella testa.